来一趟穿越之旅，参观古代文人雅士的住宅，满屋子的黄花梨、紫檀等名贵家具，还有各朝代的精美瓷器。大家好，我是安娜千里行，今次带大家去铜锣湾中央图书馆参观香港珍藏大展。展览馆开放时间由九月二十三日至十月十四日上午九时至下午八时。 公众人士免费入场，如何前往？放影片最后面。点赞、订阅、留言、分享。疫情期间，门口扫描安心出行指定动作。入场后，正对大门口摆放的元末至明洪武时期的铜观世音菩萨坐像，左右各有一只清代的铜佛狮。入口左边是盆栽展示区和演讲厅，右边和中间展示明。 清两代的一百多件家具，分为偏厅、大厅、卧室、书房、雅趣房和是一室二房六个区域。观世音坐像后面布置成是一室二房。本次展览策划人兼收藏家李秀恒正在接受有线电视采访。为了加深参观者的印象，主办方利用图片和文字列出展览品的朝代和名称。入口右手第一区域布置成偏厅。 坐在清代黄花梨壁网面长方凳，碗筷放在明末清初黄花梨方桌，四桌的家具件件价值不菲。在这样的饭厅吃饭，咸鱼青菜可以吃出九大鬼的味道。古人家中当然少不了供奉神像，神像后面是清代紫檀屏风，神像被供奉在明代黄花梨酒桌、明末清初黄花梨罗锅长方凳。 偏厅隔壁是大厅，正中间摆放青雕龙纹紫檀宝座连脚踏，清代雍正粉彩开光人物大盖罐，明末清初黄花梨四出头官帽衣一套四张，清初紫檀成台一对。大厅隔壁制成卧室，明末清初黄花梨玫瑰衣一对。 紫檀千百宝代替平头案，透露出一股时尚的贵气。卧室中间放置黄花梨六柱架子床，红地毯和花卉背景墙衬托，卧室洋溢着一片喜庆祥和。黄花梨交物、平头案、镜台，顶天立地的巨大黄花梨顶箱柜。卧室对面被布置成书房，画轴放在明万历青花云龙变大罐。 小巧别致的黄花梨官皮箱，简约的清代黄花梨书架，红豆杉夫子像木雕，古意十足的清初黄花梨顶香柜。画画、写作少不了一张书桌，明末清初黄花梨卷云纹画案，有做好画、写好诗的动力。坐上四出头官帽衣，金榜题名，不负有心人。书房、汉室、一室二房之间隔着雅叙房。 文人墨客约三五知己，在雅士房茗茶、下棋、抚琴，举办小型聚会，雅人雅事雅兴雅集。明末清初黄花梨雕音石图交椅，明末清初黄花梨琴桌，雅士房处处散发出一份雅。雅物会雅人，后世的青黄花梨琴几，明末清初赤龙变黄花梨罗汉床。 家居区域后面是瓷器展区，展示香港收藏家的两百多件珍藏。瓷器制造年代主要分为唐、宋、元、明、清代当中加插辽、金两朝出品，瓷器皆为当时知名窑厂或御窑厂烧造。这次展览令人眼界大开。 一窥香港收藏家收集的国宝级瓷器和中式家具藏品。除了参观瓷器和中式家具，别错过香港盆景文化研究会的盆栽，盆盆别墅一格，美得难于形容。点赞、订阅、留言、分享。如何前往中央图书馆？铜锣湾地铁站一出口左转，沿着季律左志街。 直走到街尾，穿过马路，看到维多利亚公园喷水池右转，穿过树林，走到足球场，看到香港中央图书馆，穿过维多利亚公园足球场，一走出维多利亚公园，马路对面就是铜锣湾中央图书馆。除了地铁、巴士和电车，在中央图书馆都有。